Grupo de personas, grupos de desconocidos, cobardes, desadaptados, antichilenos, algunos, enemigo interno, antisociales, sectores de la población, a quienes participaron, sociedad, la masa, grupos humanos, testigos, protagonistas, grupos de antisociales, ciudadanos, delincuentes, grupos de sujetos desconocidos.